Thank you. እየሰማ ስለሆነ በድምፅ ማጉያ በኩል እያስተናገዱን ስላሉ ባለሙያዎች እግዚአብሔርን እናመሰግናለን። እግዚአብሔር ይስጥልን። ስራችሁ ተሳክቶላችኋል። እግዚአብሔር ይመስገን። እንኳን ለሰላሳ Gracias.